Hello，大家好，我是金英老师，欢迎收看我们这一集的开运小学堂。随着我们要迈入二零二零，很多朋友都会问金英老师说：“我适不适合在今年换跑道？我能不能够如愿的找到新的工作？我在工作上的瓶颈是不是能够克服？又或者会问老师：我有没有机会在今年呢存一桶金，可以让自己去创业？” 针对这些问题呢，老师呢今天排了一个简单的占卜游戏，让荧幕前的朋友呢能够透过这一次的趣味开运小学堂的占卜活动，来更了解自己在今年工作上要注意些什么，又或者是可以做哪些方面的调整。如果你需要更详尽的一些咨询，不妨可以跟老师另行再预约做占卜哦。 那在我们开始之前，请新朋友也不要忘记在下方先按下订阅小铃铛加赞，让你可以在第一时间收到老师后续的贴心运势提醒哦。好，让我们回到这边的卡组，这边总共有四份牌组哦。第一个是樱花，第二个是招财猫，第三个是鸟居，第四个是和纸灯。 那麻烦呢？你心里默想着工作上的状况啊，在二零二零年需要注意些什么？抽出一组你要的图示。那我会先按照顺序来做解说。首先是针对第一组的牌阵，好。 选第一组牌阵的朋友呢，你们看到的就是这个樱花。那我们来看一下樱花呢，它又代表的是什么东西？这边我们看到的部分呢是四张牌面。那这四张牌面呢，会反映的是我们在工作上呢容易会碰到的状况。首先呢，我们会看到的就是在。 表面上的问题呢，是你对于这一份工作呢，你会觉得非常的疲惫。好，从这里看到的是一个逆向逆向的一个排阵，在沙漠中的这个骆驼正在行驶当中。但是呢，这排阵里面我们是没有看到一个领导的人。那领导的人他或许是在很前方，那会代表可能在工作上呢会有这个沟通不良的一个状况，你只能很盲从的呢跟着队伍走。 那身上呢又背负的这个重物，所以会让你觉得是在工作上有点绑手绑脚的，没有办法好好的发挥所长。好，所以在这一个这一张牌阵的一个最主要呢，所显现的状况就是你是你的心态上面的话，没有办法很正面的去迎接工作，你觉得你没有没有办法有自己的那个思考空间哦，必须。 盲从哦，所以这个会是表面上的第一个问题。那在第二道问题的部分呢，我们看到的是一个情绪的一个反应哦，这边看到是一个生气的一个情绪。那这边会看到是，呃，一个人呢想要越过这个墙，那下面却一堆人拉着他。那这也会代表是说，如果你今天是在一个企业里面或是在团体里面的时候，你很难呢去克服别人别人的这个。 要求哦，别人都会跟你讲说，我们过去都是这样做啊，为什么你想要改变？哦，那你会觉得自己呢很生气，因为你没有这个能力去改变，你还反而呢会会莫名的呢顺着这个潮流去走哦。再来，我们来看呢，根本的问题是什么？这边我们看到的是根本的问题，缝到的是一个坏人。那这边我们看到的是呢？ 有四个人呢，好，是叠在一起的，但是这是一个逆向的一个牌阵，所以它代表的是什么呢？它代表的是，你周边呢，你可能会碰到的，碰到的是同事呢，比较多是属于小人，又或者是你的主管呢，是比较没有那么的正派哦。那但是呢，我们都说呢，在工作职场上到底要不要选边站？其实老师认为哦，你。 走自己的道是比较好的，虽然很多人会认为是说这个选边站它才能才是生存之道，但是你永远不知道什么时候你站的那一边会倒，因此呢，与其靠别人，不如靠自己会比较好。那在这里来看的话呢，是如果你是有在粘锅的，也就是你有选派系的话，在今年要特别留意的是这一条线很有可能呢会摇摇欲坠的一个状况，因为。 这个是一个人独撑大局的一个状况，但是这一个梁呢是有反向的一个状况，可能他也也有想要离开的一个状况，又或者是说会整个大象腿哦，就是被组织里面呢，它会被抽掉，那由别人来主导。再来，我们另外看到的是权威，权威的话，尤其是针对是比较。 呃，老的一个那个组织架构的话，会比较容易会发现这样的一个问题哦，就是老人呢都卡在位置上面，然后迟迟不肯下位，所以导致整个公司一个体系呢没有办，因为没有心血可以把新的思想带进来，所以整个呃运作模式跟思维呢，还有策划呢，都会显得比较老派一点。那在这里的话呢，我们看到是呃有有人呢推着推着这个。 一个老人家哈，一个看护推着老人家在轮椅上行走，那这也会代表，因为它是属于一个逆向，所以也会代表是说这样的一个朝代呢即将做结束。所以如果您刚好是属于在一个呃企业里面的话，那会这这一个牌阵会比较显示的，就是说你目前呢站的边可能不是一个对的对的边，而且呢即将会面临的就是整组的一个替换跟跟。 换盘的一个状态，所以与其说自保，我会觉得你应该是先想清楚，是说你对于这份工作有没有这个热爱，你有没有这个能力呢去改变这些状况哦。如果你不去做任何的改变的话，那你可能就跟这些人一样，你只是卡在这个泥泥沼之中哦，无法自拔。那老师会针对呢选这一组，好，选樱花牌组的这个呃。 朋友们呢会劝你们一句话，就是呢，你们在工作上呢，应该要先好好的想一下，是自己的定位是在哪里。如果你真的要站在站在选一站在这边的一个角色的话，那你就一定要呢落实，让自己呢扮演好那个角色，不要不上不下的。如果你是这个扶持者，也就是你是推手的话，那你也要注意你现在推的。 方向跟位置是不是对的？有没有需要去做修正？又或者，如果你是属于想要去做，想想要去改变跑道，或是你想要换工作的话，你更要去想一下，是说你是不是因为在情绪上面，所以你想想要做这样的一个变动？那你的情绪缓和下来之后，你是不是仍旧要趋于现实，而没有办法变动呢？工作可以选择是由工作来。 fire 你，又或者是你 fire 这个工作，不管是哪一种选择，重点是你有没有备案，好不好？好，再来，让我们来看一下第二第二组的一个排阵的状态。 在第二组牌阵呢，就是我们拿到选这个招财猫的朋友们了。那我们来看一下这个牌阵呢所带来的。首先，我们看到的表面的问题呢是诉说。那这边的诉说的部分，我们看到的是一个。 呃，巷弄里面的一只猫哦，它回眸一看。那我们都知道呢，呃，除了我们会说狗是人类最忠心的朋友之外呢，我们会说猫咪呢，其实也是一个很贴心的一个陪伴。那这边的一个诉说的话，会代表是说，表面上的话，如果你在职场上呢，有这么样的一个对象，可以呃，让你排解情绪哦，你们可能可以一起八卦或者一起怒骂上司啊，哈。 这样的一个对象有可能会跟你背道而驰，因为他这边看的是他会独自的往另外一个方向去走，所以他他的立场可能逐渐的会跟你不太一样。那这个是你可能要注意的部分，也就是如果你在今年的部分你要呃讲批评的话的话，你要先慎选一下对象，因为有的时候这个八卦最后可能会变成两面刃，好反而是伤到你自己本身。 再来就是这第二张卡片的部分，它显示的是考试的部分。我们会看到是一个，呃，导盲犬哦，有个盲人哈，他正正在行走当中。那这考试的话，也会代表是说你要去认真的去去思考一下，你如果是目前有需要考执照的朋友们，这一个考试对你是不是真的有加分的效果，还是你只是因为盲从觉得应该要这么做？ 那再就是说，你你在考试的准备上的话，应该是有一些问题的，因为你并不是很确定自己的方向，好对不对？那你需要有别人来指引你。那指引的话，我们看这个导盲犬的部分哦，因为它这是属于一个逆的牌阵的话，会代表的是说，它给你指引的方向可能并不是最好的或是最正确的一个方向，因为本来的那条路可能就不见得是那么的平坦。 再来看一下根本的问题哦，在工作上的部分呢，这边我们看根本的问题呢是这好，这边出现了一个爱哦，比如说你我们要去考量说你对于这份工作里面到底有没有 passion，你对有没有很热于这一份工作，好，还是是说你是因为人情的包袱导致你没有办法抛开这一份工作？那这个爱的部分呢，我们会看到其实这有点应景哦，就很像是在。 呃，因为如果说你是过年的时候哈，那看到这一张照片，你会觉得好像是在吃团那个团圆饭哦，年夜饭。那如果是在平常的时候，可能会觉得好像是应酬的一个饭局啊，或者甚至是尾牙。所以在这边根本的问题，其实这里有几个现现象来看哦。因为我们现在呃是呃在录制这段时间是属于年底年末的时候，如果你是属于在 尾牙期间，好过年前拿到这一张，看到这一张牌牌卡的话呢，那它也会代表的是说，你现在最大的问题是你觉得你不能异动，因为你必须比较现实，要等拿到你的酬报，也就是你的那个分红或者是奖金之后，你才有可能去做异动。那另外就是说，你也不希望在过年的时候呢。 呃，会有很大压力，尤其是当大家都在问说，哎，你听说你在哪里过混得不错，结果呢，你却并不是这样的一个状况哦。那这里因为这个牌正是属于逆向的一个状况，也会代表是在今年呢，你可能奖金呢会没有预期中要来的多。哦。好，那在最后这边我们看到是伴侣。 那这伴侣的部分呢？这里我们看到是像一个游乐场哦，但是它是属于一个逆逆向的一个牌阵，所以这里的话，老师会提醒啊，我们这个拿这张的朋友们呢，你可可能有忽略到另外一半的一个感受哦。你一直以为是说你的工作呢是为了家庭，是以家庭为重，但是你可能常常为了工作呢，你忽略了你答应他们的一些。 呃，出游啊，又或者是说你很久呢都没有让自己放松，也没有把自己的这个重点呢摆在另外一半上面，所以这个部分你可能在两性关系里面或是在家庭关系里面是需要再去做加强跟注意的。那综合拿到这一个牌证的朋友们呢，老师会建议你呢，哦，你真的你的状况是属于。 必须要跟现实低头的一个状况。如果你本身是没有储蓄的，那面临这个，呃，奖金呢减少呢，哈，还有应酬多，没有时间去抽空陪伴侣的一个状况，那你真的是有苦难难难说哈。更何况在能够说的这个对象呢，似乎又跟你又不是同症。那我会建议就是你可以的话呢，呃，让自己拨出一点时间。我们都说呢。 时间就像女人的乳沟一样呢，是挤出来的。能够拨出一点时间呢，学习好，让自己能够在工作的技能上面能够增强。那这样子对你在觅新工作也会是比较有加分的效果。那另外给自己多一点时间可以陪伴家人哦，不管是情人、伴侣，好都好。再来，我们来看一下下一个牌阵哦。 下一个牌阵呢，是属于好这个鸟玄鸟居的这个朋友们。好，那我们来看一下玄鸟居的朋友们呢，在这边工作上，在今年呢要注意些什么样的一个状况？好，首先我们看到的是表面的问题呢，这边有一个问题叫做戒不掉。好，那这边有戒不掉。 戒不掉的一个状况。好，那我们看到的是一个一个那一个人呢，哈，摸着脑勺，好像很烦恼的问题哦。那眼前呢有一一叠书。好，那这样的状况的话呢，会代表的是说你在表面上呢有一些状况是，比如说坏习惯哦，你是没有办法抛开的。那这部分有可能是，比如说我们在 工作上面的一些习惯，你没有定期的去做规划，又或者是说你常常把事情累积到最后呢才去做，那这些恶习呢要看每一个人的状况，会有不一样的一个应对效果。我们先看下一张牌。 这边的部分，我们看到是一个控制的控制的一个状态。那表面上呢，是有很多人呢，似乎是在一个那个会议会议的一个地方，好，正在正在互相的就是呃聊天或者是谈谈事情哦。那它也有可能是餐厅，也有可能是会议会议厅哦，也有可能就是一个休闲的地方。 但是从这里来看的时候呢，表面上的话，这会比较代表是在人际关系的一个比较舒适的状态，因为逆向的话会代表你是没有办法去融入的，而这些人际的话，它可能会左右你在公司的一个状况，也就是别人呃有没有就是愿意在你这边替你讲话，又或者是说在分配工作的时候公不公平等等的。 哦，都会可能会由这一群人呢主导哈，因为毕竟他们可能就是会互相包庇。那如果你是属于被孤立的那一方，那你就要特别去留意哦，因为这一张牌阵呢有表现出来，就是你是比较属于被孤立的那一方。再来呢，就是这个根本的问题的部分，我们会看到的是喜悦。 那在喜悦的这个牌阵的部分，我们看到的是，在一个有一个人呢在会议上的一个主导，那大家呢都呃蛮专注的在看他的一个表现。那这边的部分其实呢，最主要的还是说，如果你是属于呃要做报告的，好，又或者是说你是属于主管阶级的朋友，请你务必呢要。 在能够表现的时候呢，好好的求表现，尤其是针对在年末的时候要做一个总汇报的时候，如果你能够把一些状况呢圈点出来，然后并且能够将隔年度的一个预算啊各方面呢给予更好的一个呃预估或者是建议的话，那对你来讲，除了你个人会觉得有成就感之外呢，上层的人呢对你的这个认。 认同感呢，也会相对的提高提高很多。最后这一章的部分呢，是休闲哦。好，那这个休闲呢，因为毕竟我们今天讲的是跟工作，所以这不外乎呢，是属于工作上的一个交际应酬，不管是打牌的部分，又或者是针对，比如说有的人会去打高尔夫球，或是打羽毛球。 如果公司有类似这样的一个休闲的部分的话，我觉得是时候你必须要去花一点心思在这上面，因为这边的逆向会代表是说，其实很多很很多的这个呃互动啊，好或者是谈事情呢，都是从这边呢衍生出来的。但是如果你没有去互动的话呢，即便你在这边台面上做的多好，那别人可能台面下呢就已经呢都讲定了。 那你做的再好也都是枉然。我们来综合一下这个排阵要注意的项目的部分。好，在这个部分，老师会建议就是呢，首先我们要先看一下你自己本身有没有什么有什么习惯是必须要去做改变跟突破的哦。比如说，总是把事情呢累积到最后一个时刻才去做，又或者是呢，你太习惯自己一个人独立作业。 哦，那个没有办法融入，变成是一个团体作业的一个状态。好，那不要让自己呢受于孤立的一个状况呢，尽可能融入融入那个团体生活。哦。有的时候我们说茶水间呢，虽然是八卦间，但是它也是一个能够掌握第一情报、好第一个战线的地方。那在这里主要呢，还是会处于人际的部分，会是你在今年要特别。 留意的地方呢，才能够让自己好更上一层楼。好，再来让我们来看最后一个牌阵呢，是选盒子灯的这个朋友们。那选盒子灯的朋友们呢，我们先来看一下呢，在今年你要留意的工作的部分呢，有什么地方啊？ 首先，我们看到第一张牌呢，它代表的是房子。那房子呢，这边我们看到的是一个一个母亲哦，一个女性，她把孩子抛高抛高高的，很喜悦的一个感受。那从这里我们可以代表的是呢，房子它代表是自产，那也会代表是说，如果今天你是属于做采购的，又或者是你是属于管理阶层的，我们有要帮公司自产或者是采购的话，那这个项目可能是属于大家都非常。 极力在推的东西，那在表面上呢，看似是好的。那我们再来看一下后续的牌阵，再来看看有没有跟这张牌阵有什么其他的一个关联性。这边我们看到是想要，那这想要的话，会代表的是两个人呢背对背的一个状况哦。那背对背的话，其实有两种状况，一个是我们可以互相依靠。 可是因为这张牌阵它是逆向的，所以会代表是呢，虽然是靠着背，但是呢，它会它是代表是各怀鬼胎的一个意思哦。所以是如果今天呢，你是属于主导要采采购什么项目，又或者是呃买地呀、置产等等的，你的想法可能跟其他的人，或是其他股东，甚至是其他的其他的那个经营者的想法是不太一样的哦。 你特别要去留意一下别人有没有要支持你，是不是跟你站在同一线上？那如果你是属于一般的一个一个那个工作的朋友的话呢，哈，属于属于中间中间的这个朋友们呢，那这两张牌呢会代表是，如果你在今年想要稳定下来呢，能够致产的话，那你的工作是势必是需要去稳定的。 但是这可能会有点与与愿相违，因为你所想要的状况呢，也要有另外一半的一个扶持跟支撑，不然的话，你单独一个人去扛的话，会是有点难度的。那这一点可能在规划上面呢，老师建议你呢要留意一下。那再来就是我们在根本的问题的部分，这边出现的是执行，啊。 直行呢？我们这边看到是在沙滩上呢，有有一有一，貌似是有一对情侣哦，呃，在走步行。好，那手牵着手步行。那这边我们要看到的是，第一个，它会代表是，我们要走要走的这个东西呢，是不是能够留下痕迹？好，目前这边看到是有脚印，但是我们都知道哈，沙的部分呢，会随着这个海水呢，有可能会被。 这个脚印有可能会被洗刷掉，所以要第一个要注意的部分就是任何的 paperwork，哦，我们必须要保存的妥当，哦，要有才能够有所依据哦，哈。那再来第二件事情就是这件走的这件事情是不是呃很稳当的？因为你在执行上面的时候呢，我们呃要顾虑的东西比较多。那我们看这牌里面的话，他是没有穿鞋子的。那当然你在沙滩上不穿鞋。 是感觉上是，呃，是比较好行驶的。可是，在长久之际，当你换了一个场景的时候，你能不能够很顺遂的去做应变？因为他们手上并没有拎着鞋子，好，那这里那这里就会代表说，如果说你可以为自己准备好周全一点的话呢，那你们在公司上面呢，才比较不会出太大的一个纰漏。再来最后一张卡的部分，我们来看一下。 它代表的是面对，好面对。那这边出现的是一个大树，那大树下面呢是有一有一张这个椅子的。那一般我们都会讲说前人种树，后人乘凉。可是这边看起来貌似是没有人在乘凉的状况。所以说，第一个你所你们所在做的这件事情，或者是呃公司在经营上面的大方向呢，是需要很长久的。那不见得是你可以吃得到的果实。那。 我会建议，就是说，综合这边来看，如果你希望透过透过这个呃目前的这份工作呢，能够来让能够让你呢很稳定的话，目前看起来是有一点难度的，因为它必须是需要两个人以上的一个扶持哦，才有办法达到你所想要的。好，那我会建议，如果拿到这个牌证的朋友们，首先呢，你在。 今年的部分来讲，如果你有想要自产的部分呢，呃，可能要先缓一下会比较好，这样子你才比较不会有压力，因为很有可能你在你你的做的任何的决定，可能都是属于一时兴起的。那等你要去面对的时候，你会发现你没有办法去做承担的一个动作。好，以上是针对这一这个工作的部分呢，在二零二零年。 春季的部分，如果你有所想要异动的话，该怎么样去做调整？我是金妮老师，感谢您这次的收看，我们下次再见喽，拜拜。